It's brown out. I'm so happy. It's brown out. Hey everyone. Mamelita. Huh? Lala! Walang, walang kuryente. Oo, oh, oh. ngayon biglang <laughs> na I'm so funny. Pero, suka naman yung ngayon Ayan again. Bakit hindi ka kasi matulog? May gana doon. Eh, kasi walang kuryente. Oh. Yes! Mamaya yan, meron na. Oh, come on! Nandito ka Dad? Ano? Hindi ko kaya nawala na. Flicker yung ilaw sa kanto ko eh. Me too. it's brown oh, High five. High five for me. Saan ko ilalagay ito? Oh! I'm brown out! Ayan ay. Hmm. matulog. Makasunod kayo yan, ha? Pero buksan mo na yung chargeable lamp. That's where you put the chargeable lang. Wala nang laman dito. Kumot dito. Ayun mo, nasa na ngayon ka. Gusto mo na nga tayo, parang tanga eh. Ayun na pa, yun na, ano. Eh. Kumot. We cannot sleep. Hindi pwede magkandila. Sarado mo na yun. Magkakandila. Ano nga? Hindi magkandila. Baka makasunog kayo dyan. Hmm. Labas mo nga yung ilaw na lang dun sa may ano? Sa kwarto niyo. Labas mo dito sa labas. Ano? Diyan mo ilagay yung ano. Yung chargeable lang dito. Labas mo diyan sa ano. Ang tulog yung mahangin. Huwag na na yung magkandila. Ito na lang o oh, dito. Ito pa matulog. Walang magkakandila. Ang dami istorya ng kandila na yan. Gusto nyo ba masulog tayo? nakakapurag yan. Good night.